Salut! Ehm, în seara asta vreau să-ți vorbesc despre a reproșa. Ehm, Manu Stanciu, mulțumesc, mi-ai uh, spus să vorbesc despre a imputa, m-am uitat în dex și de fapt este sinonim cu a reproșa, însă nu știu dacă Mirela o să poată traduce a imputa, adică nu știu în engleză cum e. Ehm, pentru mine a reproșa este în toate cazurile, chiar și când eu reproșez, este ca atunci când uh, arăți cu degetul către cineva că este de vină, dar de fapt arăți de trei ori mai mult că ești tu de vină pentru acel lucru. Uite, trei degete sunt îndreptate către mine. Asta știu de la un american. Pentru tine, ce înseamnă a reproșa? Ceau!